Eh, una cosa, ¿cómo es que he pasado desde la puerta del edificio al sofá sin pasar ni por pasillos, ni la puerta del apartamento, ni nada? Nada, eso, es que hemos hecho una breve elipsis temporal para eliminar los tiempos muertos y las escenas insustanciales. Ah. Curioso.